Con ese Pepe. ¡Qué rico el Pepe! ¡Qué mamá! ¡Ah! Caricia, caricia. los lentes te un poco más, vas a ver cómo vuelan los lentes. Te voy a agarrar. hace después me saca Te voy a sacar los lentes, vas a ver. Déjame 10 minutos. ¿Querés esto? Ay. Mm. Le iba Ley bajosa. Ya veo que anda empeñando hasta los 10. ¿Qué? La pulserita. Ay, mostrá. Ay, Qué cadera. Pero la podés, si te aprieta, la podés poner eh, en este coso, ¿eh? ah, No, pero ahí le va no, mejor. queda pierdo. Bueno, sí, sí, sí. Le queda bien, muy bien. Ahora sí con La abuela tiene un mosquito acá en la cabeza, acá. Baja la cabeza. A mí me picaron las piernas ya. Sí, a mí los tobillos, a ver me hija.